यहाँ पर मैं सोलो मैच खेल रहा हूँ और अपन के सामने दो बंदे हैं जिन्होंने आपस में टीम अप किया हुआ है और अपन को भी इनके साथ टीम अप करना है बस ये बंदे अपन को मार ना दे यार टीम अप कर दो यार भाई लोग चलो मैं इनको ग्लोल भी दे देता हूँ भाई लोग बस आप लोग मारो मत चलो इसमें इन्होंने अपन को नहीं मारा तो भाई लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब से बनता है भाई लोग चलो टीम अप हो चुका है और उनको अपन ने ग्लोल भी दे दिया और एक ग्लोल दे देंगे भाई लोग चलो ओपी साथ टीम अप हो चुका है यार तो इसी बात पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपन पहली बार बचे कि किसी ने अपन को मारा नहीं मतलब मजा आ गए भाई लोग кто где ярлайт чыгарса